Бисмиллахи рахман рахим. Следующая буква, буква мим. Вот я показываю курсором правописание этой буквы. Начинаем отсюда и вот так. Мим. Еще раз. Вот так и вот так. Буква мим. Э, а, ни, ни, сложного ничего нету здесь, потому что на русском языке есть буква М «эм». э, в слове, например, э, мяч или же молодой М. «Эм». أم أم أم